hello everyone welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video तो in the previous lecture we have studied the basics of house property तो हमने हाउस प्रॉपर्टी का जो थियोरटिकल बेस है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है एंड आई होप कि आपने वो लेक्चर ध्यान से सुना होगा बिकॉज अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ होते हैं one will be the L and another will be called as S O P L O P का मतलब क्या होता है लेट आउट प्रॉपर्टी और एस ओ पी का मतलब क्या होता है self occupied property so let out property मैंने आपको बताया था अगर हम किसी को भी प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे तो that will be called as let out property और अगर हम प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे नहीं देंगे अगर खुद के प्रॉपर्टी में खुद ही रहेंगे तो that will be called as income from self occupied property so so, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अभी हम क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करेंगे ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन करके रखिए ताकि अपना वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने देखो calculate the total income from house property of mister Avinash for assessment year two thousand twenty 2021 आपके पास इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स हाउस नंबर वन और हाउस नंबर टू है अभी हमें क्या करना है सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इनमें से एलओपी कौन सा है और एसओपी कौन सा है we need to find out from the properties which is let out which is self occupied तो देखो आपको कैसे करना है अगर आप देखो तो क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट अगर आपके पास क्वेश्चन में अमाउंट दिया है जैसे हम हाउस नंबर वन में चेक कर सकते हैं एक्चुअल रेंट थ्री लैक्स दिया हुआ है और हाउस नंबर टू में नील दिया हुआ है तो आपको क्या ध्यान रखना है जहां पे भी एक्चुअल रेंट नील दिया होगा that property will be consider as self occupied property और जहां पे भी एक्चुअल रेंट में अमाउंट दिया होगा that property will be consider as LOP तो municipal value fair rent actual rent municipal tax paid दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है लैंड रेवेन्यू और लोन टेकन ईयर देखो loan taken house number one में लोन लिया 2005 में और हाउस नंबर टू में लोन लिया है 1997 में so what we have to remember we have to remember only one point and that is the limit for SOP अगर एसओपी की ध्यान दे हम लोग यहाँ पे तो एसओपी में अगर लोन फर्स्ट अप्रैल 1999 के पहले लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट आपका है थर्टी थाउजेंड और अगर फर्स्ट अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट है आपकी टू लाख रुपीस ये आपको ध्यान रखना है और अगर हम हाउस नंबर टू की बात करें तो 1997 में लोन लिया है मतलब 99 के पहले लोन लिया है तो लिमिट कितना बनेगा थर्टी थाउजेंड बनेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है नेम ऑफ दी एस लिखना है mister Avinash legal status is individual assessment year two thousand twenty twenty one previous year 1920 pan number dash computation of total income this will be always similar in every question only we have to write the name of the assessee ठीक है देखो income from house property पहले हम solve करेंगे house number वन प्रॉपरली आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ ध्यान से देखो एल का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो यहाँ पे अमाउंट के साथ देखो L house number one L सबसे पहले आपको लिखना है gross annual value which is called as G how do we write that municipal value fair rent और एक्चुअल रेंट देखो हाउस नंबर वन का म्यूनसिपल वैल्यू कितना है फोर लैक्स फेयर रेंट कितना है three lakhs seventy five actual rent कितना है थ्री लैक्स तो four lakhs three lakh seventy five three lakhs इन तीनों में से whichever is higher is your G A V whichever is higher is your G A V देखो फोर लैक्स फिर थ्री लैख सेवेंटी फाइव फिर थ्री लैक्स इन तीनों में से कौन सा हाइयर है higher value is four lakhs तो मैंने सेकेंड कॉलम में फोर लैख लिख दिया and that will be called as GAV GAV का फुल फॉर्म क्या है ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसमें से हमें क्या करना है म्यूनसिपल टैक्सेस पेड माइनस करना है let us check in the question municipal taxes paid is ten thousand this is given in the question as ten thousand तो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड यहाँ पे टेन थाउजेंड माइनस कर दिया अगर हम फोर लैक्स में से टेन थाउजेंड माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा three lakh ninety thousand and that is your net annual value which is called as N A V तो I again how do we calculate G A V municipal value fair rent actual rent whichever is higher तीनों वैल्यू में से जो बड़ा वैल्यू है वो आपको वी कंसिडर करना है वी में से आपको म्यूनसिपल टैक्सेस पेड माइनस करने हैं जैसे ही हम म्यूनसिपल टैक्सेस पेड माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा V and N A V का फुल फॉर्म क्या है नेट एनुअल वैल्यू उसके बाद आएगा less deductions under section twenty four deduction under section 24 की बात करें तो उसमें दो डिडक्शंस होते हैं एलओपी के लिए number one is standard deduction at the rate thirty percent of N और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स देखो थर्टी परसेंट जो है this thirty percent is rule तो आपको क्या करना है थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड का थर्टी परसेंट कैलकुलेट करना है that comes to one lakh seventeen thousand so standard deduction हमेशा थर्टी परसेंट ढूंढना है एन का अगर एन का थर्टी परसेंट आप गलत ढूंढोगे मतलब अगर आपका एन गलत आएगा तो थर्टी परसेंट भी गलत आएगा तो N is net annual value and we need to calculate thirty percent of N तो थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड का थर्टी परसेंट हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू बना one lakh seventeen thousand okay that is the point फिर interest on borrowed fund is loan house number one के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है it's twenty five thousand so यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो एक लाख सत्रह हज़ार और पच्चीस हज़ार टोटल करके आया one lakh forty two thousand फिर ये थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड में से one lakh forty two thousand अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा two lakh forty eight thousand that is income from L O P house number one so house number one is our L O P तीन स्टेप में कैलकुलेशन होते हैं step number one G A V step number second N A V step number third income from L O P अभी अगर हम हाउस नंबर टू की बात करें तो हाउस नंबर टू था हमारा self occupied that is SOP self occupied property में देखो कैसे पता चला था सेल्फ ऑक्यूपाइड है राउंड भी किया है मैंने एक्चुअल रेंट जहाँ पे नील रहेगा या जहाँ पे भी एक्चुअल रेंट की अमाउंट नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे उसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहेंगे और एस का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी सिंपल है देखो छोटा सा format G A V oblique N A V हमेशा नील तो पी में वी और वी हमेशा नील होता है ऐसा क्यों बिकॉज हम खुद के घर में रह के खुद को रेंट कभी नहीं देंगे that is why G A V N A V उसका नील होता है less deduction under section twenty four ये ध्यान रखना है आपको फिर से एक बार बताता हूँ देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स यहाँ पे थर्टी फाइव थाउजेंड दिया हुआ है और लोन कभी लिया नाइनटीन सेवन में अगर 1997 में हम लोन लेंगे तो मैक्सिमम लिमिट कितनी बनेगी मैक्सिमम लिमिट बनेगी थर्टी थाउजेंड की तो इसलिए ध्यान रखना है देखो interest on borrowed funds first column में मैंने लिखा thirty five thousand maximum limit क्यों थर्टी थाउजेंड लिखी बिकॉज नाइनटीन सेवन में लोन लिया अगर नाइनटीन नाइन के पहले कौन से भी ईयर में लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट थर्टी थाउजेंड होगी और नाइनटीन नाइन के बाद के कौन से भी ईयर में लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे टू लैख लिखेंगे अब स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं थर्टी फाइव थाउजेंड में से थर्टी थाउजेंड को माइनस करके बाहर बाहर फाइव थाउजेंड लिखते हैं बट हमें ये याद रखना है विच एवर इज लेस ये मैंने एरो भी यहाँ पे करके रखा है देखो थर्टी फाइव थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड में से स्मॉलेस्ट अमाउंट कौन सी है वो बाहर लेनी है तो स्मॉलेस्ट अमाउंट थर्टी थाउजेंड और आपको ध्यान रखना है एसओपी का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा तो एस कितना है थर्टी थाउजेंड नेगेटिव अब ये two lakh forty eight thousand L है house number one thirty thousand negative हमारा हाउस नंबर टू तो two lakh forty eight thousand में से थर्टी थाउजेंड अगर हम माइनस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा two lakhs eighteen thousand and that is our income from house property this is the calculation तो पहला क्वेश्चन हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले एक एक करके तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना है अभी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना अपने फ्रेंड्स पे इसको शेयर करना आपको सारे के सारे टैक्सेशन के वीडियो सारे इनकम टैक्स के जो पॉइंट्स है बेसिक से लेके एडवांस तक सारे इस चैनल पे मिलेंगे अकाउंटेंसी कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं thank you very much from this lecture अगले बार मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ till then as always work harder be smarter